大家好，我是陈老师，欢迎大家今天参与我们的直播。首先说明一下，我们的流年批算服务啊，老师会接案，持续接到小年夜啊之后呢，老师就停止我们这一次的流年的专案了。所以说还没有决定的，那你要赶快决定一下。小年夜的时候啊，我们就要停止接案了。那建议老师办的法会啊，也已经办完了，接下来我们就准备过年吧。 不过，老师现在预计啊，会在二月中，也就是下个月啊，下个月的时候啊，老师会去中国一趟。毕竟啊，中国从今天开始就不用隔离了，所以老师就可以过去了。不然每次想去要隔离，回来要隔离啊，干脆就不去了。那现在不用隔离了， <coughs> 所以老师就可以过去了。那会在中国要去做什么呢？那主要是啊，跟大家宣布一下，老师今年呢会在中国建立据点，所以说都必须要去上海一趟。 把公司设立的资料以及相关的法律文件啊都要去准备好。如果没有什么事情，大家没有什么 <laughs> 要找老师的，那我就先回台湾了。那如果你特别要跟老师约来见面了，那可以再跟老师联系。不过各位不用着急啊，哈，说好像老师难得去中国一次，这个不会了，因为今年老师啊会很频繁的前往中国以及世界各地，老师也会在中国寻找可以建立我们自己的发展团队的成员。这些啊本来就是从二零二一年就有这个计划的。 结果呢，现在到二零二三年才能实现的。总之啊，未来请世界各地的好朋友们多多指教了。那如果你有，你也是做短视频的一个专业人员，那或是你有其他的想法，可以跟老师在中国做合作的，那可以是说我们年后好可以跟老师联系。年前其实我们能做的有限呐，呃，是很有限的。 那年后啊，老师会在中国啊开公司，然后慢慢的拓这办公室，然后或者是要招人，或者是或者请委外去去帮老师代工，那这都有可能，好吧？这个我们就 <laughs> 期待我们今年的发展，好吗？然后，那么今年今天直播一开始啊，我们先要看一个课题，那就是世界的经济的走向。在说经济之前呢，我们现在是节气小寒的期间。 老师之前在《流月总论》里面有说过，小寒呐应该是一年中最寒冷的时候。但是问题是，现在冷吗？啊，蛮凉爽的，但是不冷，对不对？所以我们可以知道啊，今年的农作物啊，虫害的问题，老师说的是癸卯年哦，虫害的问题啊，它会比较严重的。所以从节气来看呢，我们岁次癸卯年，粮食的问题会是一个非常挑战的问题。当然。 各位可以看到老师视频的朋友啊，大多你都不会遭遇到粮食危机，最多你买粮食稍微贵了，那买一点，涨价涨多一点，不至于你会没有东西吃。但是穷苦国家的百姓啊，饿死的状况在岁次癸卯会很常见啊，我们会常常听到这样的消息。但是老师还是要说，这个世界啊所生产的粮食啊，大致上都够全世界的人食用，不会匮乏。 但是，当我们预期或是已经发现产量会减低的时候，富有的国家会大量的囤积粮食。不管哪一个国家，包含中国也是一样。啊，这个是你要治治理一个国家，你必须要做的事情。说富有的国家，他会准备很多的粮食。那么这个时候，即使粮食是够的，粮食商也会选择抬高了粮食的价格。因为为什么？你们都要，而且出产的没那么多，物以稀为贵。 钻石一样哈，它没有什么用，但是稀少，所以它昂贵嘛，对不对？但是说实在的，一公吨的钻石，那你还不如一公吨的肥料，还对人类来的有用。所以饥饿与饥荒啊，过去一半是天灾啊，大部分都天灾了。那在现在，饥荒的主因啊，我们要认清楚，就是它三分是天灾啊，因为毕竟天气气候会有变化嘛。三分人祸，为什么呢？就是就是你人不让它粮食流出来，剩下的四分呢？ 它必须是利润，这个就是人性，没有什么东西可以跟商人的利润去做对的，是就算是总统也是一样，好吗？但是我们还是必须宏观的看这个世界的发展，这个老师在新年一开始都必须说啊，我们这个世界的经济啊，如果啊，如果你想看五年或十年左右的生活，那么你可以选择在欧美生活，为什么呢？因为它的平均薪资是比较高，它的社会福利是比较好。 退休还有政府可以养你，虽然不确定能不能养你一辈子，但是呢，质量上那还算是可以的，这个是没有问题的。但是如果你要看十年以上，甚至你的百子千孙的发展，那么老师建议以亚洲为中心的学习与发展，这个是最重要的。那这个亚洲啊，必然它的核心一定是中国，但是生意不是只能在中国做。 包含了什么地方呢？记住这四个要点，就是新马印泰这四个区域都有可以发展的空间，而相对的，十年以上的欧美必然会步入了衰弱，甚至停滞，然后再差一点就是变成下坠期。当然，差的地方也会有人发展很好，好的地方也有人混得很差，所以这个老师只能说是大环境的机遇。 但以这个机遇来说啊，谁远离中国，谁就失去了相对比较大的机遇的空间。而老师这个所谓的机遇啊，它已经发展到即使即使怎么样，两岸发生统一之战，依然无法去动摇中国这个发展的态势。当然，这个态势啊也不是永恒的啊，比如说到二零六零年的前后。 世界还是会有大规模的毁灭性的世界，这里面当然也包含了中国。这个老师在几年前，还是二零一八年还是二零一九年里面的推背图，老师已经说过了，我们这边我们就不去重复了。有兴趣我们啊往回前面翻看老师旧视频，老师也觉得很害羞，以前的质量不是很好的说。 <laughs> 哦，来，为什么老师这一年新年一开始啊，就说中国的发展已经锐不可挡了？ 这里面主要的原因啊，我们可以看到美国现在的众议院院长的选举，就可以知道美国确实已经落入了中国历朝历代王朝崩坏的主要原因之一，那就是党争。这个我们以前说过，但是现在美国政治崩坏的速度啊，也真的是超乎我们的想象。美国众议院长的职责啊，我们之前有稍微谈过一下，那就是编列国家的预算。 包含了什么？包含了乌克兰战争的援助，都得通过众议院的编列。所以，当众议院的是民主党的时候，这个预算啊，你要过就过，你不要过那也得过。因为你不过的话，你不是挡了乌克兰的自由民主，而你是挡了美国政府跟军火商之间的财路，挡人财路，你就死有余辜。这在哪一个国家都是一样的。 但是在共和党身为在野党啊，他当然是理所当然要当顺理成章的反对党。但对于这样的行为，他会有反对是没有错。而美国的其中选举已经没有所谓的红色浪潮，那就代表了什么？二零二四的选举危机就已经要来到。这个时候团结一心，共和党的团结一心啊，那是现在应该是最重要的事情。但是在推选众议院院长的时候啊，居然内卷了，对不对？ 派系之间的斗争啊，让麦卡锡的当选啊变成了焦土之战，连续选了四天四夜，真的是非常非常的累。虽然他最后还是选上了，这个不不出意外，他还是选上了。但是这个问题啊，凸显的是美国政治人物啊，并没有把心思放在争取国家最大的利益，而是单纯的权力的游戏。甚至还有一个众议员去提名了川普总统当众议员院长。 啊，当然，这个本来就不会过。不过，这个为反对而反对，他的枪口指的不是对手，而是自家人。那么，原本的两党对抗，就会变成了多派系的对抗。这对美国的未来，肯定是治理上的一个非常大的一个麻烦。当然，或许有人会说，美国是联邦体系，州长才是建设国家的重要的重点人物。这个话是没有错。 但是没有白宫的支持，没有中央政府的支持，每一个州它的基础建设你是很难有什么样的突破的。而一个国家发展最重要的，当然无非就是两个，第一个就是你的教育体制，第二个就是你的基础建设。这点就是近代的，无论是中国、新加坡、日本、台湾这些我们这些系列的地区，我们强大发展的基础之一啊，这个是跟这些是息息相关的。 而第二个问题啊，比较重要的是，美国的债务实在是太沉重了。美国一年的政府收支啊，都是赤字的。这个赤字啊，没有什么问题。但是问题是啊，美国每一年的这个利息的一个支出啊，哦，是高达了四千亿美元，在二零二二年就高达了四千亿美元。这是利息，各位注意一下，老师讲的这些东西啊，它是利息，它不是是说我每年只要还四千亿就好。 老师刚才讲的，它是利息啊，单纯的利息支出，你也不可能永远只还利息，你公债到期，你的本金也是得还人家的。而按照什么呢？我们按照美国国会预算办公室，它叫 CBO 的预估，美国国债利息支出将成为二零二二会计年度联邦预算中成长最快的项目。 它的利息支付金额预估将从二零二二年的年度将近四千亿元跳增至二零三二年的一点二兆美元。各位，二零三二是不是还离我们还非常非常的遥远？但是老师必须说，欢迎大家来到二零二三年，距离二零三二年不是两位数，你只剩下九年的时间。 九年是什么样的时间？就是一个小孩完成他的基础义务教育的时间而已。说他慢嘛，他很慢；说他快嘛，也非常的快。而刚刚说到的赤字真的是不要紧，要紧的是把赤字你花在什么样的地方上面。例如台湾，我们把预算花在十二亿的棒球场上面啊，这个没有关系，对不对？这个是偶尔疏忽嘛。日本呢，他把钱花出去之后，他花在军费上面。 但是原本日本它问题不是只有在这个军费，它原本的核能问题、跟它的水利资源的问题，还有他们教育僵化的问题，以及他们城乡之间差距的问题，却没有深度的去处理。所以老师刚刚说的，未来的发展在亚洲，中国是核心，新马印泰是重点，但是里面没有日本跟韩国。问题就是在于美式的政治的毒害已经让他们病入膏肓。问题就在于。 这些都这些国家，他们未来除了依附中国，已经比较难有什么样比较好的发展。我们不能说这些这些日韩国家他们没有很好的发展，就是要重现当时，比如说日本啊过去的日本的极盛的荣景，这基本上是非常非常的困难的。当然，中国现在也不是大清啊，日本想要发展就派几艘铁壳船怎么样呢？在甲午年间就劫掠出来一个丰厚的战利品，还可以让你每一年不断的赔钱，是不是？ 你现在日本你要派铁格砖靠近中国，无论说铁格砖什么船呢，你派的只要是军舰，你可能你军舰还没有靠近中国的领海，你半路就去对中国，请你去见一邪那没命了，对不对？那是到黄泉之上去了。那这个问题呢，在中国也是有啊，中国也有赤字啊，但是按比例来说啊，美国的税收的赤字啊，加上收支刨掉之后啊，它是负十三点六，好像，而中国更高，它是负十四点八哦，老师不知有没们记错。 但是呢，中国负债比较高，而是账面的比例，论金额来说，还是比美国少了很多。但是这个里面的问题是，中国把钱啊，可能一半给官员贪污掉，对不对？那另外一半至少还有一半，他拿来做了基础建设，并且透过了疫情的风控，让中国陷入了内循环的低回旋模式，有点像什么？像变频冷气，对不对？温度到了然后就开始低循环，不费电，是不是？ 所以是说啊，它避开了什么庞大的输入性的通膨。另外一方面，中国非常明白自己的不足，以及美国它的优势是多么样的强大。又刚好碰到了新冠疫情，重创了美国的经济跟政治，以及川普老先生搭建起了中美贸易战，都给中国一个促促进它发展的一个契机。 原来是经济非常发展很好的房地产的经济，以及代工为主的制造业，转向为对外国家级的基础建设的输出，还有自我研发的道路，这个是一个，真的说是一个历史的一个偶然里面造出来的一个必然。而中国的自我研发建设的主张啊，啊其实也不是什么意外，为什么呢？它就是之前喊出的“中国制造二零二五”的基础。 但是这个之前的中国二零二五啊，它是没有遇到外来的压力，大家都在沉浸在经济高速发展的喜悦中，没有去注意到一点，就是自己的工业与科技业发展的实力是建立在别人提供的技术跟原物料的上面。这个各位如果有注意到二零一六年一月的时候啊，中国国务院总理李克强曾经感叹的一件事情，驻台会上去讲。 中国居然没有能力做出原子笔那个笔尖那个笔头的力能力，对不对？那这个也就是什么？他从这个地方我们可以看到了，他们已经发现了中国的工业弊端，那就是什么呢？中国人嘛比较懒，差不多就行了，对不对？所以说你自己造不如买，那你买断你不如用租的，是不是？只要能够花钱搞定的，老子是大爷，你就不要自己做了，花钱就可以搞定了。 当然，所幸这个弊端呢，还是有领导人看到，所以就积极的研发这个这个所谓的基础工业的一个实力。但是当时毕竟它实际上还是经济火热的时候，你要去研发一个别人已经有的东西，它是一个吃力不讨好的项目。所以是说那个那个什么原子笔的笔头啊，好像在二零一九年的时候就投产了，在中国有能力去制造了。那这个其实是欧美拿捏中国最好的武器，就是吃定什么。 此典是中国人没有创意，只想搞钱的中国人，对不对？那才是最好的中国人。应该说是这样子，没有创意，只会仰仰赖外国给你的技术跟原料，那才是最好的中国工人。工人是什么东西呢？只要你懂得做就好，你其他都不要去想，对不对？照着 SOP，对不对？这标准的制成去做，你才是好的工人。其他的你别想，别说也别听，你就做好固定的事情就好了。 中国原本就是这么好的一个工人，但是，但是，但是，川普老先生的中美贸易战逼迫了这些贪婪的中国人必须想办法钻山打洞的研发。到了现在，台积电非常的争气，我们的护国神山，它有了三纳米的技术。中国到现在还搞不定光刻机的来源的状况之下，一方面研发自己的反射式的这个光刻机。 那它据说了，这是据说了，可以达到五纳米的技术，但是它的良率非常低。另外，人家已经另外一方面已经抢占了，那这个半导体二十八纳米的一个市场，这个有没有数据可以去听呢？啊，老师告诉各位一个统计，好不好？我们在国际半导体产业协会啊，它称为 SEMI 的数据显示，中国大陆在晶圆厂的建厂速度，它是全球第一。预计啊，预计啊，在 二零二四年，好，这个期间呢，他们可以完成三十一座大型的晶圆厂，但是不是能够完成这么多不知道，毕竟中国现在也没钱了嘛，风控这么久， <laughs> 对不对？那个可用的钱也变少了，房地产也被打了，所以说你能够能不能做这么多不知道，然后这个是不知道，很多东西可能在中途就会停了，但是他这个样子预估啊，好，国际半导体产业协会的预估啊，他可能可以超越台湾同期预定投入的十九座的。 晶圆厂以及美国预测它要再增加的十二座的这个晶圆厂，这也就是说，照这样的速度发展下去，现在成熟制成的晶片呢，中国目前为止它的市占率是百分之十五，但是在了二零二四甚至二零二五年的时候，这些成熟制成的晶片，中国就可能在世界上占有百分之四十的市占率，百分之四十啊，你知道这是多恐怖的一个数字吗？ 这也就是说，中国要的，目前它没有能力，也没有办法去跟你抢最高技术的晶片，因为这个最高技术的晶片呢，它是一个非常高科技的东西，他们能力还不够，但是它很重要，但是它不是唯一重要的，因为撇开了我们所要的，比如说高阶手机绘图晶片，或者 CPU 等等之类的，其他的工业所需要的，包含汽车以及各种工业制品所需要的一些智能商品的晶片。 大致上只需要十四纳米以上的晶片，而不是用三纳米或者两纳米这种这么高等的晶片。而最高最好的晶片，它也必须用在商品上面。这各位懂老师的意思吗？台积电非常厉害，非常优秀，它做出三纳米甚至两三两纳米的商品的那个晶圆。但是你做出来的东西，是不是最终你还是得用在商品上面？而我们要知道一件事情，台积电做出来的商品，它要卖给谁？ 不会只卖到美国，不会卖到欧洲嘛？当然是卖给任何有钱要去购买、有意愿购买的人。所以中国现在制造不出来最高规格的晶片，但是它可以买到做出来的商品。例如美国限制卖技术跟制造设备给中国，但是没有限制商品，但可以卖往中国。例如苹果手机。 中国因为疫情封控而紧缩消费，所以说苹果手机的库存就是堆到天上去了，对不对？他们现在库存要消化就需要时间，然后今年又要出 iPhone 十五啊，这个问题就很大了，是吗？所以说苹果它用的的确是最好的晶片，但是你能够不卖中国人的市场吗？有困难，所以说你卖到最后，你还是必须把这些商品留到中国。那这个地方有跟没有之间，那就差于是说你要做哪一个市场的生意了。 但是手机以外的晶片呢？中国大部分都不能说全部，大部分都可以自己制造。中国能盖的晶圆厂，当然刚才所提到的这个世界晶圆半导体协会，他们已经确定了，它绝对不会比台积电的少，甚至台积电可能加上美国未来的五年之内，哈，这两个地方加起来的晶圆厂还不够中国那么多。而人家盖的东西呢，就是成熟制成的晶圆厂，而且它还用在家电跟汽车上面的半导体，而他们的家电、汽车。 又是可以自产自销，而且还可以卖到世界各地去。那么各位要知道一件事情，苹果它要制作这个手机，它必须在中国设立这个工厂，那或是其他的东西，它必须在墨西哥或是在泰国、缅甸制造这个工厂。它有没有办法在美国自己制造？可以，太贵了。那手机可能卖到六万块台币以上，那就你这个市场就小了，对不对？所以说呢，它要控制它的成本，那这些生产它又必须搬回到中国，甚至马来西亚、泰国地方去做。 所以说，新马印胎为什么这么重要？各位有稍微了解的。所以说这些东西最终还是得回到中国，好让他们去制造，创造他们那边就业率。那么，请问一下，高端晶片，美国投资了数千亿，最后挣不回来对等的利润的时候，那么这笔投资对美国来说，它就是有一定的风险。例如什么？例如中国，如果如果啊，我们只能猜测，五年后真的研发出来了新的。 半导体材料来制造新一代的这个晶片，那么就会使用自己的配套的的设备，例如他们自己研发出来的做这个新车新新商品的这个光刻机的设备。那么美国现在竭尽全力挖走台积电，到后面中国有了新材料，又有了新的设备，不需要讲外求于人的时候，那么现在在台积电在美国的工厂。 会不会像我们过去可能十五年前，我们看那个光碟片啊，那个 CD 片的工厂一样，整个随着时代，然后就有可能你泡沫化了呢？这个问题呀，这还是后话。问题还是在于美国的债务没有办法带来更多的国家利益，而且美国的债务啊，现在又突破了，要要快挡怎么样呢？碰到它的举债的上限了，所以说。 未来今年呢，可能又需要拜登老先生去跟那个两院呢去商讨提高举债上限的问题。举债上限最终都还是会通过啊，这个是历史的问题。嗯，对，他一定要得通过，不通过不行啊，对不对？但是问题还是在于债务，你可以提高举债上限了，但是你也不是这个举债上限通过之后，你旧债不用还，新债也不用还，对不对？你只是可以通过他们的核准，能去借更多的钱来应你现在的开支。 那么，同样的道理，未来的利息也会越叠越高。但是，美国的经济发展现在都已经有各方面的专家去确定，至少我们不要说远，至少二零二三年的 GDP 成长应该不会到百分之一。但是，你的公债利息一定是超越这个数字，不然人家不会买，对不对？而且，通膨之后必然就是要迎来的是什么通缩，在这之后啊，经济不是一年两年就可以恢复的。 过去的二零零八年的次贷危机，美国足足熬了十年的时间，才从那个低谷里面迈回来。到二零一九年，嘿，老先生川普老先生大笔一挥，准备要好好大干一场的时候啊，新冠疫情啊，真的是假赛啊，那没办法，对不对？所以说，就未来这样的东西，它可能恢复时间也会很久。如此一来，停滞的美国跟欧洲，别说太远的事情，就光二零二四年这个关口，它又是一个 <laughs> 选举之年。 哪一个领导人又敢大刀阔斧的去整顿他现在的社会跟经济的层面呢？说这个是一个非常要注意的一件事情。但是中国的债务，它是给中国带来更多的利益哦。除了刚刚建跟我们谈到的，它要建立成熟的晶片厂，甚至是自己生产的光刻机之外，最大的差异是中国它本身对于国际上来说，它是一个少数是强国，但是它不输出政变的国家之外。 中国还花了大笔的钱去建设别人的国家，还有自己的国家，对不对？要把自己过剩的技术跟劳动力输入到泛亚洲跟非洲这些国家去，建立起现代化的都市及设备，并且提供廉价的光电设备，包含太阳能或是水力发电等等的技术跟设备。 让大家都有机会，让让自己有一点点的能源自主的主控权，一点点的，不能说很多，因为每个国家环境是不一样的。比如说你到那个三个斯坦国去，它没有什么水，你那水力发电也没用啊。对，这阳光也不是多，么也不是多好，那当然也是没有用的。就说只有一点点啊，我至少我不会到完全没有能源的状况。而且他做这些事之后，他还不会得罪产油国啊，比如说阿拉伯世界。 因为中国也给这些国家一些帮助，让他们不至于未来能源有浩劫的时候，他们就后面就后继无力了，对不对？那么相形之下，中国就不只是中国了。为什么？因为中国一直不断往外扩张的时候，中国它的市场那就有可能是整个 a c e p n 里面的范围，更可以拓展到中东跟非洲。那么当中国不只是中国的时候，那中国的腹地就等于是半个世界的中国。 这个可不可能呢？我们来看看唐宋这两个朝代的历史。唐朝我们之前就讲过了，但是其实啊，我们比较少讲到是宋朝。宋朝的经济啊，根据现在的学者去推估啊，当时宋朝北宋啊，其实他当时还是完整的宋朝的时候，他在亚洲的他在亚洲或者在全世界的一个贸易上面所产生的 GDP 啊，占有百分之五十以上全球的 GDP，就不会比二战后的美国来的差。 而宋朝的钱币啊，也也是可以在亚洲各国，包含日本啊、韩国啊、哦等等的卫星国家里面，它也是可以流通的，因为他们的贸易就是这么样的强大，它就是这么强大，不对？这样唱歌了，是不是？包含了我们看到的《清明上河图》啊，讲的就是大宋朝的一个风华跟繁华。所以说啊，如果要说资本主义啊，在让美国强的基础，那么距今千年以前的唐宋两朝的经济发展啊。 那现在以现在的欧美经济的比例去跟他去对抗，其实啊，那个这两个欧美国家跟当时的唐宋两朝啊比起来，真的是还弱了蛮多的。啊，这不是老师的，比如说我们的国族主义的一个情怀，而是欧洲我们要知道，它近年发展起来的富裕的程度，它有很大一部分那是因为大清朝跟二战战胜国所贡献的，并不全然是。 欧洲它有自己这么高的工业产值，或者他们研发出来一个举世傲人而且不可或缺的技术，有这么的高。过去战争的红利呀，让欧洲以为钱可以来的这么容易，但是，一旦失去了战场啊，那这个情况就不是这么美妙了。所以，我们看到欧洲五国或者等等其他国家，他觉得我生活就应该过得这么美好，但是你这份美好是来自于战后的经济，还有这更早以前大清朝那边薅来的羊毛。 不代表你们的国家就本身就有产出这么大的能力。你花钱花习惯，你有没有想过钱是哪里来的？这个就是有个有点什么，讲个难听一点，有点败家子的一个思维。而在这个中这个中国的现况下，美国推行的就是相反的策略。美国现在比较有趣的一个一个模式啊，不知道各位有没有发现，它一直不断的收缩美国对其他国家的利益哦，就开始收缩他们的一个阵脚了。 那要做什么呢？呃，因为我们川普老先生说要让美国再次伟大，所以是说你要伟大，你就得把你的拳脚收回来，尽量的满足我自我的利益。这就像什么？这就像大清朝取得政权之后，一方面对内进行了文字狱，做内部的清算；，另外一方面呢，也拒绝跟当时一起参与反明的什么蒙古来分享统治的红利，把他们隔绝在浩瀚的蒙古大草原上。各位要知道。 蒙古的汗王哦，他是没有没有怎么样的，没有奉诏，他是不能够进京的，他是必须只能在蒙古草原上，他是不能够进关的。 <coughs> 那这个状况之下，你把蒙古也得罪了，所以说弄到康熙跟雍正这两个朝代对蒙古用兵，就耗费了大量的国力，所以说年选年选年羹尧出来选，对不对？耗费他大部分的国力。 而后面乾隆对东南地方的用兵，比如说大小金川战役之类等等的，还有缅甸那边的战役，为了成就他的十全武功，耗尽了大清的国库。这种极端利己的主义啊，也是让清朝快速衰败以及腐败之外，也包含了他们的闭关锁国啊，对其他人的制裁啊，贸易上的制裁。这个大清朝很会做贸易制裁，好吗？所以说呢，当贸易制裁制裁到其他国家之后，大清朝发生了科技的静默期。 也就是让中华大地面临了列强鲸吞蚕食的时候，毫无办法抵抗的最大因素之一。各位，你我们之前有讲过一件事情啊，这个列强啊，他们要当时再去进攻中国的船坚炮利这些先进的设备啊，当时啊再早一点，可能在嘉庆跟乾隆的时代，他们是准备无偿啊免费的，我就把这些东西送给你啊，送给你这些船坚炮利，对不对？就不用钱。 我就送你当贡品吧，好吧？技术我也可以教你，只要你可以让准准许他们怎么样，在中国建立的基础设施，帮他帮你中国去盖铁路啊，然后去干，然去生产汽车工厂，然后会盖一些那个现代化的工厂，比如说成衣呀，或者是制药，或者跟着一些蒸汽机的设备，全部把你带到中国去。你只要准许他们开工厂，这些船坚炮利，所有高科技技术，甚至你的数学、天文学，全部都 free，for free 送给你。 啊，当然你也不要叫他下跪嘛，马格尔尼世界这个也知道，所以是说啊，康熙爷一句话就就怎么样关闭了中国与西洋科技跟贸易的大门，而这件事情，川普老爷子在前两年也是做了一样的事情，这个历史啊，其实啊，不断的去重复人类的强大之后的愚蠢啊，这是不断的重复的，所以当中国啊，它成为欧美以外的中国，那么欧美就变成一个独立的个体，尤其是美国既成为自己。 自己认为的自己那个伟大的美国，但是他把自己隔绝起来之后，除了自己以外的地方，其他国家就慢慢的往中国去靠拢。那么未来的世界发展，请问一下各位，你会觉得下一个时时代，我们应该搭乘哪一个地方的区域是我们所要得到的发展的高速列车呢？这个各位来去想想吧。好，稀里糊涂讲了三十分钟， <laughs> 我看各位什么问题哈。哦，稀里糊涂，稀里糊涂，来看大家好哈。 那爆料， <laughs> 那个没关系。设立公司哦，我我就我下个月就一定去了。哦，老师下下个月一定会去上海。哦，因为上海把公司开了。哦，已经找到代办的人。永乐大帝最 <laughs> 后直播的很勤。永乐大帝，呃，李永乐，哦，永永乐永乐老师，我是非常佩服他。不，过我很久没看他节目了。为什么？因为我听不懂。 <laughs> 我听不懂他讲什么。你太高深了，你知道吗？我文科的，哦，他是理科的啊，我听不懂。好吧，偶尔过去站加一下，但是真的听不懂，好吧。 粮食一定是恶人，恶人这个一定是一定是炒作的，那没有办法的事情，好吗？金林老师好，金老师跑过来吗？我没看到他，他跑过来吗？哎，真的跑过来，太可恶了！哈， <laughs> 大家晚安哈。永乐大帝李永乐老师哈，李永乐老师真的是我尊敬他，我非常尊敬他。哦，买一起出棒球场。 <laughs> 哦，来，起码一太很重要哈。 菲律宾比较难一点，为什么菲律宾它难的地方是难在于它的它的那个地方势力实在是有点盘根错节，它没有这么容易的可以去跳过这个这个办理啊。所以说菲律宾它想发展，但是目前为止啊、要看到它有契机，不然的话，小马可是它也是有两任而已嘛，对不对？第三任是谁呢？你发展不能只看两任的。 是不是你像中国，他们是集体领导的状况之下，那他就可以知道说，我下一次可能是谁，我们怎么安排接班。所以老师说，啊，那个中国发展好不好？你看习近平我们担担任第四任，他要选第四任，那中国的经济一定会往下坠，那一定的，因为老皇帝啊是干不好事情，好吗？好，感谢秋香，感谢秋香的赞助，好，感谢林冠，林冠赞助，好，谢谢，感谢你们的支持。哦，好，大家没什么问题了， <laughs> 奇怪， <laughs> 为什么呢？ <laughs> 啊，大家是在开那个数位电视听，然后都不会有问题，因为没办法打字回应，对不对？ <laughs> 好不好？那感谢各位哈，那这边好像又叫我按广告啊，不用了哈，大家也不用看。哦，串流比较慢我不知道为什么，好吧，就这样。那我们继续下去哈，做个笔记时间哈。所以说，我们刚刚看到刚才我们所谈到的问题啊，所以说我们现在接下来查到，在美国的债务之下，日本跟美国也是一样，债台高筑。 但是差异的地方是在于，美国欠债欠到了天花板，日本呢是买债买到了天花板啊，都是买到，你看它撑不住了。而中国它现在又持续的去抛售美债啊，现在中国持有的美债连续连续六个月是低于一兆美元了啊，这九千多亿了，是不是？那而受到乌俄战争的影响啊，为了挽救狂贬的日币啊，美日本啊，它也只能抛售美债好来换现金回来。 来阻止日元的继续破底。换句话来说，日本做出了对美国的消极防御，防御的对象啊，就是欧美国家持续的不断的去薅日本的羊毛。这不晓得各位懂不懂老师的意思啊？日本啊，它是一个贸易进出口的大国，因为它本身的工业力是非常强悍的。当日币已经被灌破底部疯狂的贬值的时候，那就是日本必须要更多的日元。 去换成美元，然后去买世界各国的原物料，那这个美国就赚到了。为什么？因为它可以用比较一样的钱，我换了更多的日元。然后呢，其他国家也可以用一样的钱去换到更多的日币。就欧美来买采购日本的东西的时候，我一样用一元的欧元、一元的美元可是我可以换到更多的日元去跟日本的商品、跟商家去买他们的东西。这也就是变成什么？ 日本的外汇收入减少，因为我用更多的钱去买了更去买了一样的美元，但是花钱买的东西的支出变多了，所以日本的经济啊就在不知不觉中被欧美国家狠狠的薅了 N 把的羊毛。用一个比较粗略的状况来说，老师这个数字不是很精准哈，这因为各行各业它有它的差别。 等于是说呢，啊，比例来说，日本是用一点三倍的价格去购买原本它所需要的国外的原物料，例如小麦啊，或金银铜铁锡之类的，然后再用七折的价格把自己的商品卖出去。啊，因为日本贬值嘛，所以他用七折的价格把自己商品卖出去，会不会就直到七折，甚至有些还要更低的啊？看东西，那这就代表着日本百姓的财产就这么样的快速的流出了自己的国家，跑到别人的口袋里面了。 比如说日元之前狂点点很凶的时候，那台湾就很多人去买了日元啊。但是买日元他一定会去日本旅游吗？也不是，有些人买了现钞，是不是？我就放着等你涨回来，我就赚钱了，是不是？这外汇炒作也是一个模式。而在这个状况之下，日本的财富大量的被薅出去，它只能怎么样呢？它钱不够了，它就只能变卖财产来弥补这个进出口的汇率所造成的财政缺口。那么这个时候。 就得抛售美债是比较快的，因为它是最稳定的资产嘛，来求得大量的现金，补足这个金融的问题。那么在这个状况之下，美国的美债大家都减持啊，中国不用讲，我当然是要减持你，对不对？那你以后不要找我去帮你扛这个锅嘛。好，那么中国减持，日本甩卖，那大家当然也会慢慢的减持。状况之下，美国不远的未来，当然就有可能是今年。 他就有点面对到过去美国政府财政破产的状况啊，公务人员都不上班了，对不对？垃圾堆了满天都是，然后白宫也不能营业了。那么一旦又遇到这个问题，那当然又得搞着政党协商。我们刚才讲过了，来取得提高举债上限。但是未来谁又拿得出这么多钱去购买美债呢？这么说好了。 别老师一个算命的，我都知道美国的债务啊，在未来十年内会变成难以负担的债务水准，包括你支出去的利息是非常高的。那么其他国家的金融的专家、经济的学者，对不对？他们会不知道吗？但是欧洲已经被薅了大把的羊毛，现在呢，他们自己要开始养毛了，是不是？那是不是需要什么？需要是时间。而现在英国啊，同宗同族的堂兄弟，英国现在的经济是极度差的。 印度裔的首相苏纳克能不能继续坐稳首相这个位置，还是来一个过嘴的首相，这都还在未定之天。那你还谈什么要去增持美国的公债呢？就是你会买啊，大概也是意思一下，我捧个场买一点。而日本呢，现在当然能力是有限的，因为他们现在征税这个问题啊，可能就让岸田的政府就得下台了，是不对？下台也无所谓，反正都还是自民党天下嘛。 而中国也在跟美国去吵架，那更不可能大举去购买美债。那么这个公债得靠美国的大企业来买，这个是过去必然的一个状况啊。他们公债啊都是国内的大企业去买的。但是问题是，美国现在你通膨很高，所以说你要打通膨，那么你必然必须让经济冷却下来，叫做通缩。 那这些大企业非常了解，今年二零二三年的美国，那是一个充满经营挑战的美国，就经营管理的这个经营，啊，非常经营挑战的美国，所以包含了亚马逊、谷歌、脸书、Meta 这个公司，甚至连麦当劳都在进行大量的裁员。那么在这种情形之下，大企业还是必须去购买美国的公债。 因为这无论如何还是有政府的压力去给你什么道德劝说一下，对不对？支持自己的国家，那当然是义不容辞。说这些企业购买一定的额度，但是基本上会不会买好买满，这个打一个问号。因为现在他们遇到的问题还是很多，所以说美国政府最终他发行这个公债，联储会发行这个公债，他还是需要外国的盟友来帮忙分担去购买这美国的公债。 那这一次会不会一样，读他们算盘，其他国家帮他们把债给他买好买满，让他们有钱花呢？可以的，老师认为这还是可以的，没有什么太大的问题。但是三年后呢？五年后呢？每几年就来一次那个举债上限破底，我一直不断的借你钱，不断的买你的债，但是你的支付能力越来越差了。其他国家的财长会不会去再评估我买这个美债的风险是不是就越来越高？而美国的财政已经入不敷出的状况之下。 那么我们首先要知道的事情是，美国之所以成为世界最强国，当然经济很强之外，它的军事力不可小觑。那么你当你要付的利息都这么多了，你都要掏空你自己，收来的钱都不够还债的时候，那你还有钱去投资你的军事建设吗？是不是？他还有更多的钱去研发新武器跟生产购买吗？美国的基础建设你还能够急起直追的让美国再次伟大吗？ 这个美国的教育啊，真的能够不断的让它改善，到每一个高中毕业的毕业生，至少八成都会乘法嘛。各位，你真的以为哦？你你很多朋友都觉得说，我移民到了美国，让孩子去美国念书，小孩子都变得超优秀，就变成 A B C 啊，都变成非常优秀的一个华裔，可不可以？可以，没有问题，这绝对是可以的，尽管去做，只要你这个当父母的够有钱。 你至少是中产阶级，在中国中产阶级，在台湾是中产阶级，你到美国你还是中产阶级的这样子的水准，你绝对可以带你小孩去欧美发展。为什么？因为你可以念得起私立的学校，你的孩子就可以很优秀，这个绝对没有问题。老师非常鼓励你有这个能力，你真的要去欧美这样去念他们的私立学校，因为他们的对于思想的启发跟你多元化的一个模式啊，其实是还蛮成功的，那真的是蛮成功的。 但是，如果你移民过去是在唐人街里面打工、擦盘子、端盘子的话，你去做一个非常基础的蓝领工作，那你有没有机会阶级翻转？那期如你期望的啊，那个子孙突然变得优秀，哈佛大学毕业，对不对？有机会，但是你可能要从孙子辈去看，而不是儿女辈看孙子辈了，因为你现在这个阶层，你还得重新去累积你的一个家族的一个实力，你不可能你立刻带过去，让你儿子十年之间。 对不对？从六岁到十六岁，那十年的时间，他从一般的农村学校，然后呢，或者说，不要说农村了，就是上海学校，或者是你是在台湾啊，天龙国的国小国中，十年之后，然后他突然考上哈佛大学，这个你对孩子有期望是好，但是这个好像有点问题啊，没有那么容易。你要从语文开始学起，都需要很长很长的时间，所以你必须看到孙子辈哦，三十年后你孙子有没有办法再念到哈佛大学？ 啊，这个就是有阶级翻转的可能，它是有的。但是你现在这个基层工作，你要重新累积你的家族底气，这是需要时间的。但是无论如何啊，你还是可以移民，你可以去吃欧洲或者美国的低保跟社福，这也是一个方法。他们对照顾年年老退休的还是有一定的基础。当然，待在中国或是原本的母国会不会比较好呢？老师还是一句话：好，不要问说你待在原来地方会不会比移民好。你有钱，你去哪里都好。 但是怎么样才会有钱？这是不是就很重要的事情？当你对别人有用的时候，你就会有钱。各位，你觉得这个是不是废话？当然是废话，对不对？那 <laughs> 所以说啊，永远不要问，那老师我要做什么才会有钱？这个是失败者的逻辑，因为我们很容易去掉入了拿自己的什么去换的这笔钱。比如说，我拿时间去换钱，我拿劳力去换钱啊。有些少男少女走偏了，我拿我的身体去换钱，对不对？ 这些对不对？这些都对啊，这些都对，也没有什么不对啊。我们拿我们有的去换嘛，是不是？因为我们尽可能的付出来换得别人给我们的报酬，这是合理的交易。无论你拿什么去换，都是合理的交易。比如说呢，在那个中东地区啊，好不，应该算是什么中亚洲啊，伊朗那个地方，对不对？你直接每一个男人都要拿颗肾去换钱，为什么？因为那一换可能就两千美金，那他们一卖出去就是三万美金的利润，十倍的利润。 对不对啊？他可以拿肾去换钱，是不是？在中国可能二十年前、看十几年前，就能听到那个少女要爸爸去换肾、卖肾来换他的一个苹果三件套。那结果没办法，对不对？换不到三件套，换了一件而已，是不是？你还是可以去换，但是，以如果你这个心态为主，那么你就容易落入什么？落入了下阿修罗这个阶层，甚至接近了畜生道的阶层。为什么呢？因为这样赚来的钱，你很难留得住。 因为你赚到的是你这自己这一份人的钱，但是我的确付出我一个人劳力啊，我换到这一份钱。问题是我们的生活是需要其他很多人提供他的服务，然后要从我们身上赚走我们已经赚来的钱，啊，这是合理的嘛，对不对？我提供别人服务，我拿到他的钱，那别人提供我服务，我也付得付他的钱，这是交易社会的一个基本的架构。 那我们举个例子来说啊，我们今天可能刚毕业，好三万块收入台台币了啊，台币的三万块收入。那算一算，房租或者是妈妈帮我缴买一个房子啊，房贷啊，支出去可能一万买个小套房，对不对？妈妈付了七八成款，是不是？ <laughs> 好，还还得支出一万块。那你自己的家庭伙食，对不对？你跟女朋友、男朋友或是怎么样的，你得吃掉一万块。那其他的税费啊，缴的所得税呀，或是你保险费得自己缴了吧？那又得吃掉最后的一万。 那等于是说什么？我们所赚进来的有时候还不够，我们要支出去的。那么这钱进来又得出去，怎么办呢？我们要总得留下来一点吧，不然的话，我怎么累积我的财富呢？那我们就必须得要节约。怎么样的节约？说到底，我们就是减少他人对我们的服务。 就不会支出相对的服务费，无论是商品或者服务。所以说，简单四个字，要留住钱，很简单，说一节死这个四个字就可以剩下比较多我们付出去的劳动价值所得。这个叫做也可以说是勤俭了，也不能说说一节死啊，我们可以说勤俭，好不好？那勤俭是不是好事？勤俭绝对是好事哈。这个任何人都应该节欲啊。你想的越多，那当然你的你就得付出越多。但是当你要求的不多的时候，其实你剩下的会很多。 说勤俭是好事，但是我们反过来看一件事情，既然我们提供一人份的劳务，我就只能获得一人份的收获。那么，如果我们可以提供很多的劳务，对不对？那我是不是就可以获得很多的收入呢？举例来说，快递的啊，送外卖的小哥小姐姐，他们单跑多一点，你是不是就可以多挣一点？当然是，为什么？因为我以量啊来去取得了更多的一个劳务所得。 而在路边的小贩，他多卖了一点啊，多卖两杯奶茶，他的营业额也可以提高一点，合不合理？当然合理，因为我的营业额提高了。所以我们可以知道，我们要增加收入，就必须从两个地方着手。第一个地方，那就是我们要增加我们的劳务单位数量，啊，就是卖的多，做的多嘛。第二个，我们就得提高了劳务单位价值。这两个就是增加基本收入的最基本的一个模式。 那么老师一直说，社会性的专业技能基本上能够提供的是什么呢？你可以变成劳务单位，因为你提供的技术好，可以很能力很高，速度很快，你可以接的客人就越多。对，别人一天修两个灯泡，你修二十个灯泡，那当然就是你收入是比较高，当然你得让别人知道，啊，这个是正常的。而如果你的技术越高，那当然你的收费也可以更高啊。比如说同样做化妆的啊，有人做帮你化一个妆，你可能收个三千块台币，但是有些人帮你化妆，你就得花三万块台币，这不是商品也是一样。 比如说啊，一样卖包包了，对不对？这个 LV 卖一个包，他可能在路边的街边店，他可以把整家店买下来都还有剩，是不是？因为为什么？因为它的单位价值是不一样的。而为什么老师要讲到这些呢？因为这样子的思维啊，其实不是什么创新的思维。各位要牢记这件事情。老师讲的这个思维啊，它是一个很基础的工业化思维。你要有量啊，你要能够有产能，不然就是你有这个需求的稀缺性。 这两个就是如何运用我们自己所需要的基础思维模式。比如说，有人想要开奶茶店啊，一开始你就得算出来这一间店最高的产值，也就是你一天最多能够摇出多少杯奶茶，这是极限值。那如果你想买一间房子，那么你就要算出这间房子我必须付出多少劳务来换得这一间的房子。这讲到房地产了，最近老师就觉得蛮有趣的。 很多人计算啊，他买房地产买这间房子是考量到他未来会不会涨价，这其实里面是有个财务的一个误区。房子你买了要期待它涨价，那么也得你把它卖出去之后，你才能够实现这个价值利益，对不对？但是你的房子涨价，那你请问一下，那你其他房子会不会涨价？也是会嘛？ 是不是？所以说你这房子涨价了，可能台湾可能过去这一间房子五百万台币，啊，今年涨到了八百万台币，对不对啊？涨价涨太多，真是爽。但是你卖了这一间房子，就去买另外一间，它是不是也是涨价后的价格？投资房地产它是不是一个好项目？它绝对是一个很好的投资项目。它有个前提的，前提是你原本的资金就足够购买多项，至少一套以上的房产。 那么这样你才有机会获得实现后的价值利益。当然你要看它地段了，比如说鹤岗，对中国的鹤岗，你买它一条街也没用啊，是不是？你卖不掉，它也没产值，也没人要开店了，对不对？那也没用，是不是？ 所以是说，你必须有一套以上的房产，你才能够有机会未来它涨价之后，你实现它的价值利益。如果你没有一套以上的房产，那么你要买的房子要考虑的是，你这个房子对你所造成的资金压力跟你的刚性需求是不是能够成正比。也就是说，你负担的居住成本必须是你对你造成最低的生活资金排挤的成本，又可以提供你足够的居住空间。 那么这个对我们就是有利的，好的房地产。而如果变成是你买这间房子，你必须缩减的，比如说教育品质，比如说老师有三个小孩，对不对？这三个小孩如果都不给他们上补习班，那我可以省很多。为什么我要来去缴房贷的话，那么我就等于是说我把教育品质缩减了。然后我自己可不可以再去买其他老师的课程？我不行，为什么？我又把钱拿去缴房贷，那么我就没有进修的空间，而且我得不断的劳动。 啊，问别人你要算个命啊，对不对？哎，先生，这个印堂发黑，是不是来算个命啊？是不是？哎，我就不需要不断劳动，不然我就可能会随时失去了我要买的房子。那么这个房子就变对我来说，它就不是一个好资产，它是一个排挤我所有支出的呃所需要的钱的这个资产。当然，有人会讲是说啊。 买房子谁都是这样，对不对？你把贷款熬过缴完，都是你的了，是不是？那房子就是你的啦，对不对？老了你也没人租你啊，是不是？啊，对，没有错。缴完房贷的确可以松一口气。比如说现在中国年轻人，你可能出社会二十五岁、二十六岁买第一套房，对不对？三十年后缴完了，你都几岁了？五十几岁，快六十岁了，是不是？你的孩子都要变成父母了。那你你的有一天你在离开这个世界，你留给他的啊，就是这个，刚你买的，你年轻的时候买这一套。 屋龄五十年的房子，各位，屋龄五十年的房子它有没有价值？是有的，看地段嘛，对不对？但是不是每个地段的五十年房子都有价值啊？各位懂老师的意思吗？所以说，你留一个五十年的屋龄的房子，对他们有没有帮助？还是有的，当然也是有。我也希望我父母留个五十年的房子给我，对不对？至少我有房子嘛，是不是？这个讲法当然是会有的，但是阶级复制就是由此而来，对不对？因为我们把成本拿去缴房贷，而不是去缴学费。 这是不是就很大的一个差距了？所以说，我们扯了这么多啊，罗里吧嗦一大堆，这代表是什么？不只是跟各位谈一下你的人生怎么样去变化会比较好，这里面也代表了这是美国跟中国的差异。美国为了维持它的债务支出，它就必须排挤掉它的基建成本跟它的教育改善成本，然后又得靠缩衣节食的通缩来打压通膨。 但是又没有办法提供更多的劳务单位，为什么呢？因为它不允许它跟着企业的高科技的企业，或是高科技的服务厂商有跟中国更多的贸易往来，更没有办法提升它的劳务单位的价值。因为台积电是台积电，台湾台积电做得好，飞机它自己也没有说它的波音比空巴来的好，它就只能挥舞了它过去的长枪来恐吓世界各地的国家。 哎，大家必须跟随着美国来做战队，所以说就发现一件事情：我们要马儿跑跑得快，我们要靠怎么让它跑得快？当然是鞭打所以说军事力那是绝对刚刚的重要的。但是同时的，我们也可以用另一个方法，用胡萝卜来引诱它。但是能不能只用胡萝卜让马就可以跑很快？也不行。所以说威逼跟利诱，你给别人的赞助支持，还有你给他的军事的都无法追求到的一个憧憬，那你就是威恩威必至， 就变成必须要交替的使用，但是如果你像美国只剩下鞭子，那么最后即使善跑的马，像日本，它最终也有可能会被你饿到倒下来。而中国，它把钱花在投资在他们的学费上面，培养出来中国的下一代啊，包含现在出来的零零后，很多他们都是很优秀的，当然不是每一个，但是当然还是有一些很很傲娇的人，但是他们至少他们研发出来的下一代。 他们有更多的想法，更多的一个企图心去经营这个世界，所以说他未来的再下一代，二零二零二二年出生的这一代，那还有没有可能就是变成引领世界经济的发展而往另外一个道路迈进的一个时代？这样各位懂老师的意思吗？好不好？来看各位什么问题哈？我们不知道能不能讲到台海之战哈？台海战不知道能不能讲到，好不好？呃，好，大家好哈。 呃，中国是功率相对好高的，这个搞不功率，那看很多种不同的东西了，好不好？这个也是不一定。美国中产阶级势力较公司力稍微不容易，当然中产以上那真的是有家底了，那有钱嘛，有钱什么事都可以干到， <laughs> 是不是这样讲？啊，感谢志豪赞助啊，感谢志豪赞助啊，谢谢谢谢，感谢杰夫将赞助啊，感谢杰夫杰夫将谢谢哈。好，来，美国会不会因国债引发世界大战？这是有机会，的，好吧？你穷到底了，你什么事不可以做？穷到底什么事都可以做了。我说真的，什么事都可以做了，好吗？ 二零六零年，中国会败亡，有机会，然有机会，他可能就改朝换代，这个有这个机会的。然后是在前两年的推背图已经讲过了嘛，这个就讲过的事情，大概就是那边了。现在发展好像也差不多往那个地方发展， <laughs> 大概是这样吧，好吗？啊，很多觉得老外很独立，还是上大学贷款，实际看很多中产阶级、伪中产缴不起大学学费也是有的，因为不是伪中产啊，我们应该这么讲，他们的消费习惯没有预留这个钱的，都是预预先透支消费嘛。所以什么时候透支消费，你当然很多事情就。 比较辛苦一点的，这是当然事情，好吗？中国这里撤出很多人，没办法，因为人数少了。这个生育危机啊，人口危机啊，对中国是未来是要面对的事情。老龄化的危机，对中国来讲也是一个足以亡族灭种的事情啊，这个是很重要的事情。上海有钱人就给你办，质量， <laughs> 质量。呃， <laughs> 哦，来，美国在资本化带也是这样嘛？中国的公立好于私立。 这个现在是干嘛？那这后面不知道啊。感谢那边网赞助哈，再次感谢。澳洲私立小学还好，私立真的贵，当然就是贵啊。那哇，三三三三万澳元学费，哦，真是要命啊，三万澳元的哦。那个，那老师不能去澳洲啊，老师不能去澳洲，也去不了加拿大，这太贵了，养不起啊，是不是？啊，公立的八百澳元，那当然就差很多了，真的差很多，好吗？啊，不要听到说自己经历澳洲整体学习比公立私立比。 比功力好，功力就是扫盲， <laughs> 有没有这么差？扫盲，但 <laughs> 搞不好，中国学校不好管，学生好管不是一件好事。各位要知道一件事情，学生好管，他从来不是一件好事。当学生好管的时候，代表你的你的教育体制过于僵化，你知道吗？在过于僵化的时候，你做出来的人，你就只能开工厂，像台湾人这样。台湾人以前的教育是很高压的填鸭式的，那他们所造出来就是很会开工厂的那一群人啊。像老师这一群人也是开工厂，你知道吗？ 开 <laughs> 工厂，你就选择开个公司来做工厂诶，哎，其实是很好的生意。那我们台湾人的直觉就是这样，但是你就变僵化。其实学生好管哦，其实真的是有很大的风险。呃，学术疯狂，请不要进私立；综合发展，去私立。当然，这个是老师也同意的，好吗？勾初出公立的，初中精英中学哦，刷题不国内少。其实刷题这件事情哦，其实啊，其实我觉得啦，再来你。 中国的教育为什么老师没有搬去中国其他国家？尤其是中国，就是你的教育已经太像过去的台湾了。但是这是真的是有点过了啦，真的是过了。你刷题刷题刷到最后，你要知道这个题你是刷分刷出来的，但是这个学问对你来说的帮助点在哪里？中国现在很多年轻人是为什么躺平？我考了这么久，我一路放到高考，毕业了，好了，完成你们的需求，那我我得到了什么？ 我得到一个月三千块的工资还是五千块的工资吗？这是我这辈子所所呕呕呕心沥血走出来我要的结果吗？还是我得去深沪广那边去奋斗，然后住的很廉价的一个一个很破的一个公寓，然后呢我就得去这样子过一辈子？说躺平原因是因为他经历这么长的时间，我并不知道我的目标在哪里。但是上一代的中国人是可以明白的，我不断的努力是因为我要脱贫。 啊，那他们战后嘛，这个这个一九八零年才开始的改革开放，是不是？那你之前的那些人都是在文革底下所诞生那些人，非常辛苦。他们知道我努力是为了什么，但是你到现在，你这样努力为了什么？你现在有多少个新中国的新生代真的懂文化大革命是什么东西吗？那可可能是不懂的，你不知道中国以前是怎么样的，怎么样的恶劣环境下生存下来的，完全不知道。不知道，我当然就没有畏惧，我没有畏惧那你让我们辛苦干什么？我辛苦是 for what？I don't know。说这就很大的问题，好吗？ 哦，在不国叫做大学的公立，在美国公立代表低效，呃，还是一句话了，低的呢还是有好，好的呢还是有混，好的地方还是混得很差的了，好不好？那最后三分钟的时间呢，我们可能是来不及讲台海之战了，但是老师还是稍微提一下，我们台湾跟中国之间呢，现在中国不断的派去机子，不断的进逼，但是各位你要去记得一件事情，老师一直不断的去说，二零二三年是征战之年，而且他首先评定的是内乱。 各位，这个东西是值得我们去在意的。当然，台湾中华民国跟中华人民共和国是属于内战状态。我们先不要说谁是属于谁的，比如说有些中国朋友说台湾属于中国的，那你你还是得还是得进得来呀，对不对？你进来，我们当然说是你赢啊，是不是？但是现实状况之下，我们这两个中国是在搞内战的状况。那既然在内战的状况，那么就有符合征战之年里面的平定内乱的状况。 那有没有可能是我们中华民国去平定中华人民共和国呢？有这个想法是很好了，有这个想法我觉得是很好，但是我做不到，你知道吗？ <laughs> 台湾现在总共的兵员才十八万人，十八万人，总兵员十八万人。你加上你加两年后你那个义务役啊，去变成填上去当一年的兵，那是两年后的事情啊。台湾能不能过今年我都觉得有点怀疑了。你十八万的士兵还包含了各个所有的兵种加起来，这十八万的员额，你这够个毛用啊？ 对不对？这跟什么一样呢？我说个白话一点的吧，就像当年张勋复辟，对不对？想去进去带了五千人，然后进到紫禁城里面拥护宣统皇帝来复位，五千人，我走在路上都被小贩笑死了，因为五千人你是够个塞个牙缝啊，总共加起来一万人你也塞个牙缝啊，你哪能够用啊？是不是？张勋复辟。 这个模式跟台湾你现在一直想要加入加把人带去带去征兵然后去打仗一样的意思。你现在人台湾这个地方是一个非常特殊的地方，我们有历史上的纠葛，我们是在内乱中的一个国家，对不对？两个中国的争谁是正统？但现在大家全部承认对岸是正统了，这个没办法的事情，形势比人强嘛。但是我们还是要必须知道，它是符合我们今年新秀所演示的哈这个征战之年。 那当然，很很有一点遗憾，就是我们可能是被争被争的那一个， <laughs> 我们可能是被评定的那一个。那这个机会是有的。那评定之后啊，那当然他们会派其他东西长官过来，什么这一切这些东西就有可能发生一部分的政治的斗争，那还是是会有的。所以说啊，各位这个要有心理准备，台海之战啊，台湾现在已经完全处于被动的立场。你说台湾会不会变成乌克兰这样？老实敢说哦，这个是有困难的。 因为你不会真的因为中共打过来，然后你冲到军营里面就要去立刻的报效国家，你不会。乌克兰人有人这么做，但是你会不会这么做呢？我敢说啊，乌克兰他逃出那几百万的难民里面，难道没有一个爱国的吗？有，但是不要叫我去打仗了，对不对？一样的意思是存在的，一样意思存在的。所以就说，当现在攻击不断的越界，不断的一直到我们台湾四周去试探那个水文的时候。 各位要知道，现在此时的海象是很差的啊！这个年节前的海象，冬天这个海象，那是非常非常非常差的。老师是海军，好吧？老师是海军，我是服两年兵役的海军， <laughs> 知道？老师不用很年轻，我是两年兵役的海军，对不对？这个时候的海军啊，你去出海啊，无论你是怎么样，你都是晃着一个胡说八道哦。照理来讲，现在的风向都是不好的。那他们现在来去研究这样的水文，那去年的夏天，哦，他们也研究了这些水文。 那现在他日以继夜的可以去侦测你的航空，侦测你的航海，那现在还可以搞不好他已经在台湾海峡去扫看地下有没有什么，海面下有没有那个声呐，去看人美国的潜艇是不是在那边，是不是在这样的状况之下，那他随时随地在二零二三年都有可能产生重要的变故，这个是一个很大的几率的事情。但是台湾会不会变乌克兰啊？这个概率是还蛮低的。那这个各位请放心，因为我们的战斗意志不是很强。 那些一天到晚喊打喊杀的，要跟中共不共戴天的啦，你真的叫他去上街头去去打仗啊？第一个你要来来源有枪了，你想打巷战？第二个，人家是身经，不要说身经百战了，人家接受了至少五年以上的军事训练才会派过来的，至少到五年以上了。特种部队里面训练五年，你不要跟我讲你特种部队了，哪个没有用了？三年以上，这最低都要三年以上了。对人家日以继夜的操练，我们二十八度不出操，你怎么跟人家打？ 那人家，我们总兵业十八万，两就算两年之后打，我们了不起三十万，怎么打你也打不过人家。所以现在我们的内战这个状况，我们陷入到一个被动的状况，但是还是一样的事情哦，台币不会变废纸，那我们的生活大致上也都会照旧，只是这个风波来的时候，那这可能是这两年的几率是比较高的，好吧？好，那时间到了哈，我们后面其实比较多的东西，呃，会来不及讲我们就先这样子过，顺风过去吧。 好，来看悉尼，就是澳哦，悉尼是澳洲嘛，对不对？可以搞到十二点哦，好啊，辛苦了。当然，学生我都觉得很辛苦啊，我觉得现在学生也真的很辛苦啊。我们以前只要念固定就好，现在不是念固定，现在这个国小国中的课程，老师觉得看我看不懂，你知道吗？我真的看不懂，好吗？我不了解，好不好？感谢各位今天的收看，那还是一句话哈，老师的这个留恋啊，我们接下来到小年夜。 那就除夕前一天小年夜为止，那天为止哈，那天中午就一定停收。那我们今年呢就不会再收，老师老师不会再收任何的一个流年批算了，也就是问世以问世为主的一张我们的过去的一个模式。那二月份的时候，不是二月十五就是二月十八，老师应该就会飞到上海去一趟。那如果你跟老师要想要约着，啊，那。 老师应该是不会离开上海的，因为我还得回来办一些事儿。 <laughs> 那因为再过一个多月，老师还要办那个呃春季补运法会，那还是得回来忙一下。但是不用担心，老师只会去一次哈，老师会去很多次啊，也包含了可能在东南亚地方啊，老师也会去。那欧洲可能稍微难了一点，因为欧洲它要等它够温暖嘛，因为老师怕冷，你不要叫我那个冰天雪地的时候去，那个我的心脏可能承受不住了， <laughs> 好不好？好，感谢各位今天的收看，我是陈老师，感谢您今天的参与，我们下次见。